今天其实我是在争室友的， <laughs> 那因为我们家有两间空房，好，真的要讲这个吗？我们家现在有两间空房啊，落座在台北市的市林区，在那个天母美国学校正后方。如果你有需要，就可以来我家住，一个月的钱可以打几折？女生有九五折，男生加五百。好，这样，OK，OK 吗？可以吗？这样了解资讯的话，好了。